Artisan Cutlery Arroyo uh, datang di dalam sejenis kotak barang kemas ya, bersama sekeping nota yang menggariskan tentuan Arroyo uh, ya, dan juga cara-cara merawat bilah yang tersimpan rapi ya, di dalam ikatan uncang baldu. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Secara keseluruhannya, persembahan package dan reka bentuk bila aruyo amatlah menarik. Ya. Pisau lipat yang direka oleh Dirk Pinkerton ya, mempunyai estetik dan kemasan yang sangat menarik mengikut gaya reka bentuk pisau berhati dari Parsi. Pisau pelambung aruyo diperbuat dari Yangjiang, China yang peka pada tradisi seni reka dan cukup prihatin pada segala perincian. Hulu gagang yang diperbuat daripada lapisan G10 ya berwarna jade ya dan diperkuatkan oleh pelapis stainless steel yang berkerangka dan menggunakan kelengkapan standoff ya dengan lubang tali pintal sebagai penunjang belakang. Eh, permukaan sisik G10 ada jalinan yang halus dan melekuk di pertengahan gagang untuk memberi genggaman yang selesa. Pengepit kocik yang mendalam dengan bibir pengepit yang sedikit mendongak boleh dilekapkan pada kiri atau kanan hulu bilah mengikut selera pengguna dengan mata bilah tetap menunjang ke atas. Besi mata bilah AR RPM 9 yang khusus diperbuat oleh artisan cutlery yang menggunakan teknik olahan serbuk metallurgy dengan daya penahan mata bilah yang tajam dan daya penghakisan yang tinggi untuk masa yang lama. Paksi bilah menggunakan sangkar alas berbola seramik yang lancar dengan mengetik julur pelambung dengan dibantu kekunci pelapik di mana batang kekunci menahan sedalam kepada paksi bilah eh, uh, bentuk bilah melengkung ya dengan baji memalu pada tulang belakang yang berlarutan kepada kukuran dedagu dengan mata bilah diasah rata ya bilah digenggam penuh dengan selesa dan juga boleh digenggam secara taktikal atau bertentangan sebagai perbandingan ya dari segi ukuran ya dan juga lingkungan harga yang sama saya membawa Ontario Red 2 ya dalam besi D2 ya yang juga menggunakan kekunci pelapik yang sama seperti Arroyo dengan sisik gagang G10 Ya, begitu juga dengan Cool Seal Oyabun dengan besi 4034 stainless steel yang menggunakan kekunci besi penganjang stainless steel yang dengan gagang disaluti getah Grief X berat bilah 100 gram ataupun 3.5 ounces ya panjang bilah apabila tertutup 10.5 cm ataupun 4 inci panjang keseluruhan apabila mata bilah dibuka 19 cm atau 7.48 uh, eh, inci panjang mata bilah 8.5 cm ataupun 3.3 inci dengan gagang sepanjang 10 cm ataupun 4 inci saya kira dengan perlaksanaan eh, reka bentuk yang kemas ia di dalam pakej yang menarik dengan harga mesra pembeli dengan besi mata bilah yang menggunakan olahan teknik serbo metallurgy Artisan Cutlery Arroyo mampu sebagai alat edisi yang buat pengguna bertukar ganti di dalam pusingan bilah. Terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.